Azərbaycanda yenidən bir sıra məhsulların və içkilərin qiymətində artım müşahidə olunur. Çörəyin çəkisində isə azalmalar var. Yeni məlumatlara əsasən isə tütün məhsullarının qiymətinin artırılması düşünülür. Ölkə vətəndaşları isə artıma etiraz edirlər. Ət məhsullarında daha bir artım qeyd alınıb. Ətin 1 kiloqramı 12-14 azen olub. Keçən il 300% olan artım bu il 300%-dən də çox olacağı bildirilir. Nazirlərimizin bəziləri isə biz sosial şəbəkədə hər gün YouTube üzərindən müxalif kanalları izləyirik. Vətəndaşlar artımdan narazı deyirlər deyir. Bu haqda nə bir şərh var, nə də bəyəndikləri bir video xəbər. Azərbaycandan Türkiyəyə vətəndaşlarımızın göndərdiyi yardımlar bəyənilmir. Türkiyə insanı bu geyinilmiş əşya və geyimlərinizə ehtiyacımız yoxdur deyir. Bizə öz sirkaplı geyimlərinizi göndərməyin, mağazadan yenisini alın ya da heç almayın. Xatırladaq ki, Türkiyədə baş verən zəlzələdən dərhal sonra ilk köməkliyi Azərbaycan xalq edib və ən böyük yardımlar da məhz Azərbaycandan göndərilib. Poşetlərin pul ilə olmasına azərbaycanlı vətəndaşın adekvat cavabı bir çox sayt və internet dünyasında ən çox izlənən videolar sırasına daxil olub. Belə ki, o öz kurtkasını çıxararaq kassirə təqdim edib və aldığım məhsulları onun içində evə aparacağam deyib. Niyə pul verməliyəm ki? Bir şey ki, zibildən hazırlanır. Bizim atdığımız zibildən. Deyil. eşiyə gücünü satdıq, falanı döyürük, qiymətləri qaldırırlar görünüzdə. Əvvəl 5 dənə kolofiyar, 15 qəpik aldılar ki, indi qiyməti qaldırıb, bəyə o şahı, şahı, nərmaşını əsasən qaldırır. İndi bu anadını gözəl tutamız, e, döşək qalan.